Salut l'artiste, ici Costals pour une vidéo où je vais te montrer comment je fais de la musique tous les matins. C'est cette discipline, cette pratique quotidienne. Il est 7h53, nous sommes le vendredi 24 mai 2019. Et j'avoue que j'ai un peu traîné au lit normalement. Hein. Enfin, j'aimerais me lever plus tôt que ça et j'étais réveillé déjà à 7h, mais voilà. Et je suis un peu, j'ai un peu la tête dans le cul encore. Hein. Euh, c'est un peu le, truc du matin, c'est que quand on vient de se réveiller, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire euh, une activité bien précise avant de se sentir réveillé. Mais en fait, on est un peu entre deux mondes, encore connecté au monde des rêves. Et c'est là que euh, le génie peut opérer sans, sans limite, on va dire sans être euh, bridé par euh, la partie de nous qui est critique et qui analyse et qui édite. Et moi j'ai déjà eu, ça fait, ça fait trois semaines presque, je crois, que je fais ça tous les matins. Avant je le faisais un peu dans la matinée aussi, mais plus tard. Donc j'étais déjà bien réveillé. J'avais fait d'autres trucs avant. et j'ai remarqué dans les, les sessions que j'ai fait euh, le matin, après les avoir écoutées plus tard. Je sais pas à quel point ça peut être euh, parce que ça a été fait dès que je me suis levé, mais il y a eu des résultats assez intéressants où euh, j'étais étonné de, de, ce qui avait été fait, de la qualité aussi, de... Ouais, c'était intéressant. Donc, Là, je vais faire une session de 20 minutes. Après, j'en ferai une autre. Je vais en enregistrer, je pense, juste une. Ou peut-être les deux, je vais voir. Et c'est parti. Ah oui. Chaque semaine, en fait, j'ai une, euh, des règles définies pour ces sessions créatives. Cette semaine, la règle, c'est... les règles, c'est pour éviter de partir dans tous les sens, puis d'avoir un peu un cadre. Cette semaine, ce que je fais, c'est que je sample. Je pars. L'origine des morceaux euh, vient de, samples, de morceaux que j'ai joués dans, mon, ma série de mix, mon podcast Eclectic Soul. Donc je vais dans iTunes et je vais piocher des morceaux que j'ai joués dans, dans, mes mix. Et, et du coup ça me permet de pratiquer le sampling de manière assidue pendant une semaine, peut-être je vais prolonger deux semaines ou je vais le refaire plus tard, avec des sons, une base de sons déjà qui me plaisent puisque je les ai sélectionnés en tant que, DJ dans mes, mix. Et j'essaie de mélanger certains, certains de ces morceaux dans, les, dans mes productions. C'est parti. c'est terminé. Euh, après, ce que je fais après chaque session, c'est que j'exporte. J'essaye en fait d'avoir un truc, un arrangement avec un morceau avec un début, un milieu et une fin. J'exporte ça. Juste de sorte à avoir euh, différentes combinaisons d'idées, de parties du morceau qui jouent ensemble. Et pas avoir juste une boucle, la même boucle avec tous les éléments qui jouent pendant deux minutes. Et fait important. Je vais laisser reposer ce morceau au moins, au moins une semaine. En fait, ce que je fais, que tout ce que je fais cette semaine, tout ce que je fais du lundi au dimanche, j'y réécoute pas avant une session d'écoute où je vais écouter tout ça ensemble le dimanche de la semaine qui suit. Donc, le dernier morceau que je ferai de la semaine, il aura reposé 6-7 euh, jours pratiquement 7 jours. Et le premier de la semaine, ceux que je fais le lundi, que je, fais le lundi en fait, les premiers, ils auront reposé 13 jours. Donc j'ai le temps d'oublier ce que j'ai fait, mais complètement. Et je vais être totalement objectif quand je vais réécouter ce que j'ai fait. Parce que c'est comme si j'écoutais, euh, c'est pratiquement comme si j'écoutais la musique de quelqu'un d'autre que j'ai jamais entendu avant. Et il euh, y assez belle surprise. Je dis pas que je fais que, enfin, quiconque fait cette pratique ne va pas pondre des, trucs incroyables à chaque fois. Mais il y a d'agréables surprises et c'est surtout ce qui est important, c'est cette pratique quotidienne qui va nous permettre de, développer notre propre son, notre son unique, faire la musique unique qui va qui n'est pas un point d'arrivée, hein. euh, c'est avec cette pratique, cette attitude, ce mindset on va toujours être en train de développer notre son. Et euh, il sera toujours unique, propre à nous mêmes et il évolue sans cesse. On va pas faire la même musique tout au long de notre vie. Et, en gros, voilà. N'hésite pas à réagir, à poser, à laisser des commentaires, à partager ça autour de toi. Et sache que j'offre des sessions de coaching gratuites si tu as envie de devenir un créateur prolifique et d'installer toutes ces, enfin les, stratégies, les méthodes que j'applique et connaître tout ça en détail, je t'offre 30 minutes de session coaching gratuite sur Skype et sans engagement, tu peux après décider de continuer de travailler avec moi ou pas. Et moi, je vais continuer de toute façon à balancer du contenu comme ça sur les, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et, et voilà clique si tu le souhaites sur le lien dans la description de cette vidéo pour une session de coaching gratuite. A plus.